Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh, Blackjack. Kijk eens Blackjack. Oh, Joyce, kom maar Joyce. Kom maar Joyce. Kom maar Joyce. Oh, Joyce. Goed zo Joyce. Joyce, het programma Loop in je mond. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh Blackjack. Kijk eens Joyce, kijk eens Joyce. Let's go!